जय हिंद दोस्तों वेलकम स्वागत है नमस्कार सत श्रीकाल कैम छो आप सभी का स्वागत है ऑलराउंड ब्लॉगर के चैनल पर मैं हूँ राज आज बात करने वाला हूँ आपके साथ ऐसे किसी फ़ोन के बारे में जो वीवो एस सिक्स निकल के आ रहा है हालांकि इंडिया के मार्केट में लॉन्च हो ही गया है इससे पहले थोड़ी सी बात की जाए इस हालात की मतलब इंडिया के क्वारंटाइन की मोदी जी ने कोरोना वायरस के बदले में मुकाबले में वायरस के मुकाबले में ये क्वारंटाइन लगा दिया है काफी लंबे वाला और इसमें से हालांकि मुश्किल से कटे है लेकिन ये जिंदगी में से ये दिन कब आने वाले कैसे जाने वाले पता नहीं लेकिन ये भाई बहुत मुश्किल से कटे है और आप भी शेयर कीजिए कि आपके क्वारंटाइन के दिन कैसे जा रहे हैं हमारे तो दिन लूडो खेलते हुए जा रहे हैं काफ़ी पबजी वगैरह है ही अपना साथी ज़िंदगी भर का जो पबजी है जिसे हम एयर अन बैटल ग्राउंड ये भी साथ में है और इसके साथ ही साथ अगर कुछ काम करना चाहते वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो इस दिनों में आप काफ़ी हम यूट्यूब के चैनल भी आप बना सकते हैं TikTok भी कर सकते हैं जिसमें काफ़ी अच्छी तरह से आपको स्कोप भी मिल रहा है काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोइंग भी मिल जाती है फैन फॉलोइंग भी मिल जाती है पैसा भी काफ़ी अच्छी तरह से इसमें हम कमा सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप इसमें अगर बोर हो गए हो और हाँ यूट्यूब के साथ ही साथ आप अगर बोर हो गए तो घर के अपने मम्मी जी अपने डैडी जी के काम में हाथ बटाइएगा घर के काम में हाथ बटाइएगा कुकिंग सीखिए बर्तन कैसे मारना है वो सीखिए बहुत सारे काम आप अच्छी तरह से अपने घर में कर सकते हैं लेकिन इसमें इसमें हम बात कर रहे हैं काफ़ी कुछ ऐसे हैबिट्स की काफ़ी कुछ ऐसे क्रिएटिव कामों की जिसमें आप क्वारंटाइन में काफ़ी अच्छी तरह से निभाना चाहिए और काफ़ी दिन अच्छे कट रहे और कुछ क्रिएटिव करते करते करते हम ये दिन भी काट लेंगे काफ़ी अच्छी तरह से और इंडिया भी काफ़ी अच्छी तरह से ये वायरस से फाइट दे रहा है और क्लीन होता जा रहा है सैनिटाइज होता जा रहा है और हाँ इसमें अगर देखा जाए तो अपने डॉक्टर्स लोग भी काफ़ी अच्छी तरह से ड्यूटी निभा रहे उनको भगवान ही मानना चाहिए इस घड़ी में और अपने पुलिस भाई लोग या भगवान इनको भी कहने के लिए कुछ कम नहीं है ये भी अपनी ड्यूटी काफ़ी अच्छी तरह से 24 फोर आवर्स निभा रहे ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके और इसके साथ ही साथ हमारे भाई लोग भी बाहर पढ़कर अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रहे मतलब पिछवाड़े एक एक के ऐसे दे चपा चप चपा चप ऐसा करके चप्पा जब हो रहा है हिंदुस्तानी भाव की भाषा में तो आगे बढ़ते हुए हम ये सब एक समीप करके बताना चाहते हैं कि घर से बाहर ना निकले और इंडिया के क्वारंटाइन को सपोर्ट कीजिएगा ये अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा रखते हैं बाजू में जानते हैं लेकिन आपके लिए हम लेके आए एक टेक न्यूज एक स्मार्टफोन लेके आए हैं जिसका हम निकल के आ रहा है नाम वीवो एस सिक्स के साथ में हाँ वीवो एस सिक्स के साथ में जो फाइव जी स्मार्टफोन निकल के आ रहा है जिसकी लॉन्च डेट आज ही थी मतलब थ्री अप्रैल 2020 के साथ में मतलब इस साल 2020 बहुत सारे गेमिंग स्मार्टफोन खेल रहे मतलब इसमें इस लिस्ट में आ जाता है ओप्पो आ जाता है वीवो आ जाता है और काफ़ी सारे स्मार्टफोन भी निकल के आ जाते हैं न जाने क्या क्या हाँ अगर इस मोबाइल के बारे में बात करते हैं आइए अगर इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो इस मोबाइल का डिस्प्ले निकल के आता है सिक्स पॉइंट फोर इंचज का display full H D plus resolution के साथ में जिसमें एमोल्ड एलईडी डिस्प्ले निकल के आता है जिसके एस्पेक्ट रेशो बताई है twenty point nine water drop notch display के साथ में आता है निकल के अगर इस मोबाइल में ऊपर की तरफ देखा जाए तो सेल्फी कैमरा निकल के आता है थर्टी मेगा मेगापिक्सल जिसका एपरेचर निकल के आता है जीरो के साथ में और हाँ नीचे की तरफ अगर देखा देखा जाए तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है काफी अच्छी तरह से और फोर्स लुक भी दिया गया है काफी गेमिंग के लिए भी काफी परफॉर्मेंस इसकी बढ़ा दी गई है काफी टर्बो इंजिन इसमें लगाए गए अगर इसमें फेस में थर्टी टू का कैमरा दिया गया है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया तो क्यों ना इसमें विवो ने जोड़ दिया गया है फेस अनलॉक सिस्टम फाइल में बैक की तरफ देखा जाए तो उसमें आपको देखने के लिए मिलता है कॉल्ड रियर कैमरा सेटअप जिसमें से फर्स्ट कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है 48 मेगापिक्सल का जिसमें से सेकेंडरी कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के लिए जिसमें से थर्ड कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है 2 मेगापिक्सल जिसमें के साथ इसमें आपको देखने के लिए मिलता है डेप्थ सेंसिंग कैमरा के लिए जिसमें से फोर्थ कैमरा निकल के आता है टू मेगापिक्सल का जिसमें आप काफ़ी अच्छी तरह से सुपर माइक्रो लेंस फोटो खींच सकते हैं काफ़ी शान से आसानी से बड़ी मेहनत से मेहनत तो नहीं लगेगी वीवो अपने आप में काफ़ी अच्छी तरह से सुधार लेता है अगर आदमी काले कौवे की तरह हो तो उसको न जाने क्या क्या बना देता है ये वीवो की खासियत है और नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन अच्छा ही है वीवो ने काफ़ी अच्छी तरह से सालों सालों से आदमी को गोरा बनाने का काम किया है फेयर लवली का काम अच्छी तरह से निभाता आ रहा है उम्मीद है आगे भी निभाता रहेगा अगर अगले वेरिएंट की बात की जाए तो इसमें अगले टॉपिक की बात की जाए तो उसमें आपको देखने के लिए मिलता है कलर वेरिएंट फर्स्ट वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलता है डैन्यूब सेकंड वेरिएंट आपको देखने मिलता है जैज ब्लैक थर्ड वेरियंट आपको देखने के लिए मिलता है स्वान लेक तो ये है तीन वेरिएंट इसके अगर इस मोबाइल में चिपसेट्स की बात की जाए तो इसमें ऑक्टा पर 2.2 पॉइंट गीगाहर्ट्ज़ का सैमसंग नाइन 980 प्रोसेसर लगाया गया है काफ़ी अच्छी तरह से अगर इसमें मोबाइल में जान शान और अपने बाल की बात की जाए तो इसमें बैटरी लगा दी है चार हज़ार की बैटरी अगर इस मोबाइल में नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है एट जी रैम और एट जी रैम के साथ में जिसमें आपको टू वेरिएंट देखने के लिए मिलता है जिसमें से फर्स्ट वेरिएंट में स्टोरेज आपको देखने के लिए मिलता है वन ट्वेंटी का स्टोरेज आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें से सेकेंड वेरियंट निकल के आता है जिसमें आपको देखने के लिए मिलता है टू फिफ्टी का स्टोरेज और इसके साथ ही साथ आपको ये रहते हैं दो वेरिएंट और इसमें अगर माइक्रो एस कार्ड की बात की जाए इसमें काफ़ी शान से आप एक्सपांड नहीं कर सकते जिसमें आपको एक्सपांड करने की कोई भी गुंजाइश देखने के लिए आप नहीं मिलती अगर इसमें सिम स्लॉट की बात की जाए तो नैनो सिम स्लॉट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जिसमें से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो जिसमें आपको देखने के लिए मिलता है एंड्रॉयड टेन के साथ में जिसमें based on Funtouch O ten के साथ में है अगर इस मोबाइल में सिम स्लॉट की बात की जाए तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है nano SIM slot dual SIM के साथ में जिसमें आपको दोनों सिम स्लॉट में जी और जी दोनों सिम आप यूज़ काफ़ी शान से कर सकते हो अगर इस मोबाइल में कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें आपको देखने के मिलता है ऊपर की तरफ थ्री पॉइंट mm का ऑडियो जैक और इसके बगल में साथ ही साथ आपको फर्स्ट माइक्रोफोन आपको देखने के लिए मिल सकता है और नीचे की तरफ हालांकि देखने के लिए मिल सकता है सेकेंड माइक्रोफोन के साथ में जिसमें से अगर आप चार्जिंग कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें आपको देखने के मिलता है सी पोर्ट के साथ में आप इसकी चार्जिंग कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल जाती है अगर इसमें अठारह वॉट का सुपर चार्जिंग सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल सकता है जिसमें से अगर सेंसर्स की बात की जाए तो compass magnetometer proximity sensor accelerometer ambient light sensor के साथ ही साथ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं काफी सारे फीचर्स से भरा हुआ ये vivo S6 का ये फोन मजा आ गया भाई ये देखते हुए अगर इस मोबाइल में प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो इसमें eight G plus one twenty storage में आपको देखने के लिए मिलता है कम से कम इंडिया में प्राइस देखने के लिए मिलता है अट्ठाईस तक आपको देखने के लिए मिल जाती है और हाँ इस मोबाइल में सेकेंड वेरियंट की बात की जाए तो eight G plus two fifty six की स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें प्राइस आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकती है इकतीस हजार नौ सौ मतलब ऑलराउंडर सब खर्चा मिला के गाड़ी का पेट्रोल डलवा के थर्टी टू थाउजेंड का तक आपको देखने के लिए मिल जाता है और हाँ ये था हिसाब किताब वीवो S6 का अगर ये वीडियो पसंद आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे वाले लाल बटन को ज़रूर दबाना कौन सा भी आपका हैंडसेट मोबाइल हो वो उस पर फेंक के मारना लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए हाँ जाते जाते एक अपडेट आपको देना चाहूंगा कि आईफोन 9 भी आ रहा है 9s भी आ रहा है और यस ई टू भी आ रहा है आईफोन ने काफ़ी अच्छी तरह से अपना लॉन्च किया है किसी महान आदमी ने ट्विटर पर ट्वीट किया था कि आईफोन 9 लॉन्च होने वाला है आपको इस साइड में आपको स्क्रॉल होता हुआ दिखता ही हो रहा होगा जल्दी आने वाले इसके अपडेट्स तो बने रहे मेरे चैनल पे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा क्वारंटाइन के दिनों में आपने क्या क्या किया किस किस की फाड़ी और <laughs> क्या क्या किया सो बाय बाय मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में फ्रेश कमल वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू